भूति अनुभूति इसी को हम कहते हैं दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट हैं फिर से सुनिए विश्व में कोई भी ऐसा तंत्रवाद मत नहीं है जो दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध सके एक बार एकमात्र वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उन्हीं का आलम्बन लेकर हम लौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त कर सकते हैं माता पिता जब धर्म और अध्यात्मनिष्ठ होते हैं तब पुत्रों में पुत्रियों में दिव्य संस्कार का दान कर पाते हैं एक उदाहरण देता हूँ सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त कृषि विज्ञान जल संसाधन विज्ञान भोजन विज्ञान वस्त्र विज्ञान आवास विज्ञान शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय विवाह इन सब का विज्ञान इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है और बच्चों को यूँ समझाइए जो करना था कर लिया जो पाना था पा लिया जो जानना था जान लिया इस स्थिति की प्राप्ति केवल वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलने से ही संभव है फिर से सुनिए विश्व में कोई ऐसा भौतिकवादी न था न है न होगा जो जीवन में हृदय हाथ रखकर यह अनुभव कर सके कि जो करना था कर लिया कर्तव्य का अंत भौतिक विधा से संभव नहीं है अरबों खरबों से खेलने वाला कोई भी भौतिकवादी हृदय पर हाथ रखकर नहीं समझ सकता न कह सकता है कि जो पाना था पा लिया प्राप्तव्य का अंत भौतिक विधा से संभव नहीं है विश्व में जितने विश्वविद्यालय हैं सबकी डिग्री डिप्लोमा अगर कोई एक व्यक्ति एक ही जीवन में प्राप्त कर ले फिर भी हृदय पर हाथ रखकर नहीं कह सकता कि जो जानना था जान लिया ध्यानपूर्वक सुनिए कर्तव्य का अंत प्राप्तव्य का अंत ज्ञातव्य का अंत सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत के अनुसार ही संभव है नान्या पंथा विद्यते या नाया भगवद गीता का तीसरा अध्याय लीजिए पंद्रहवा अध्याय लीजिए चौथा अध्याय लीजिए यस्वात्मरतिरवस्यादात्मतृप्त मानव आत्मन्य संतुष्ट कार्य न विद्यते नैव तस्य कृते न कृते नेह कशन न चाष्ट सर्वभूते सर्वभूतेषु व्यपाश्रय कृतकृत्यश्च जायते ज्ञातव्यम नवशिष्यते इसका अर्थ क्या हुआ केवल अध्यात्म की महिमा यह है कि कर्तव्य कांत प्राप्तव्य कांत ज्ञातव्य कांत हो जाता है और सुनिए जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक कौन है इस पर थोड़ा विचार कीजिए भगवान राजपूत जी हैं क्या हाँ सुनिए सुनिए जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं ये तरुलता गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणी हैं पक्षी चिड़िया चीटी मनुष्य हम लोग जंगम प्राणी हैं स्थावर जंगम प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक कौन है एक ही प्रश्न विश्वबंध पर रख दीजिए जितने भौतिकवादी है किनारे हो जाए <laughs> देखो हम बहुत प्रसन्नतापूर्वक बोल रहे हैं गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों का अनुग्रह प्राप्त हो छल कपट ना हो गुरु गोविंद और ग्रंथ तो विश्व में व्यक्ति दिग्विजयी हो जाता है भौतिकवादी हम लोगों से घबराते हैं हम भौतिकवादियों से घबराते हैं उनकी सारी शंकाओं का उत्तर हम संतोषजनक दे सकते हैं गुरु गोविंद ग्रंथ के बल पर हमारे एक प्रश्न का उत्तर भी विश्व के सभी भौतिकवादी मिलकर नहीं दे सकते इसलिए हमने कहा कि प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक कौन है विचार कीजिए न विचार किया हो आज सुनकर विचार कीजिए अत्यंत भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति और प्रवृत्ति का नियामक कौन है मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना भूख के चपेट में आकर के कहीं दम न तोड़ जाऊं यह मृत्यु का भय है और मृत्यु का भय जिस हृदय में है उस हृदय में अमृतत्व की भावना ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके यह भावना निसर्ग सिद्ध है अब भरपेट भोजन मालपुआ रबड़ी कचौरी इडली डोसा जिसको जो पसंद है कर ले पूरन पूरी महाराष्ट्र आदि में जिसको जो भोजन पसंद है भरपेट कर ले अब भोजन से उपरामता का नियामक कौन है मृत्यु का भय ज़्यादा भोजन कर लूंगा संग्रहणी के चपेट में पड़ूंगा मर सकता हूँ अमृतत्व की भावना तो मैंने क्या बताया जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का पहला नियामक है मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना मृत्यु का भय क्यों प्राप्त है अमृतत्व की भावना क्यों प्राप्त है भौतिकवादियों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है मृत्युग्रस्त शरीर में संसार में अहमता ममता के कारण मृत्यु का भय प्राप्त है अमृतत्व की भावना क्यों प्राप्त है वो स्वरूप के अनुरूप है आत्मा अमृत स्वरूप है अमृतत्व की भावना स्वरूप के अनुरूप है और मृत्यु का भय आरोपित है मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में अहमता ममता के कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त करना मृत्युंजय पद प्राप्त करना यह जीवन का लक्ष्य है एक अरब आयु किसी की हो जाए फिर भी कालक्रम से उसके व्यतीत होने की संभावना है सुनिए ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु कुल सौ वर्षों की सिद्ध होती है मर्त लोग की गणना के अनुसार इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष भगवत गीता के आठवें अध्याय के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु सिद्ध है श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में और एकादश स्कंध में एक तथ्य उद्भाषित किया गया ब्रह्मा जी ने भाव व्यक्त किया कि द्विपरार्ध मेरी आयु है ब्रह्मा जी के पचास वर्ष का नाम परार्ध है ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु का नाम द्विपरार्ध है ब्रह्मा जी ने स्वयं भाव व्यक्त किया है कि द्विपरार्ध आयु मेरी है फिर भी मुझे मृत्यु का भय प्राप्त है भगवान ने उद्धव से कहा एकादश स्कंध में जिन ब्रह्मा जी की आयु मर्त्यलोक की गणना के अनुसार इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्षों की है उन ब्रह्मा जी को भी मृत्यु का भय प्राप्त है अनात्म वस्तुओं में जब तक आत्मबुद्धि रहेगी तब तक मृत्यु का भय प्राप्त रहेगा मैंने क्या संकेत किया एक हजार ब्रह्मा की आयु प्रदान कर देने पर भी आयु प्राप्त कर लेने पर भी मृत्यु के भय से हम मुक्त नहीं हो सकते आयु बढ़ा बढ़ा करके कोई मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकता अंत में आत्म तत्व स्वयं मृत्युंजय है मैं अमृता स्वरूप हूँ इस तथ्य का ज्ञान होने पर ही मृत्यु के भय से आत्यंतिक मोक्ष हो सकता है क्या ऐसा संभव है कि मृत्यु के भय की पहुंच हम आप तक न हो अपनी गाढ़ी नींद पर ध्यान दीजिए पाँच सात घंटे खर्राटे लेकर सुपसुप्ति की दशा में होते हैं गाढ़ी नींद में किसी को मृत्यु का भय क्यों नहीं प्राप्त होता मृत्युग्रस्त शरीर को लेकर हमता ममता वो समय नहीं उदित होती है तो मृत्यु का भय आगंतुक है अमृतत्व की भावना स्वाभाविक ही है मृत्यु पर विजय विश्व के लिए एक समस्या है नान्य पंथा विद्यते अनाय जब तक अध्यात्म विद्या का बल न हो आत्मा को मृत्युंजय न समझा जाए तब तक भौतिक विधा से तो कभी भी मृत्यु पर विजय संभव नहीं है अब प्राणियों की विशेषकर हम मनुष्यों की अपना जीवन तो अपने पास है ना प्रवृत्ति या निवृत्ति का दूसरा नियामक कौन होता है विद्यालय क्यों जाते हैं पुस्तक क्यों पढ़ते हैं पत्रिका क्यों पढ़ते हैं प्रवचन क्यों सुनते हैं सुनते सुनते ऊब क्यों जाते हैं पढ़ते पढ़ते ऊब क्यों जाते हैं अज्ञता का नासमझी का मूर्खता का भय और अखंड विज्ञान की भावना यही ना प्रवृत्ति निवृत्ति का दूसरा कारण क्या है अज्ञता का भय अखंड विज्ञान की भावना जड़ता से मुक्त होकर चिद्रूप विज्ञान स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं जड़ता से मुक्त होना चाहते हैं जड़ता आरोपित है अज्ञता आरोपित है आत्मतत्व अखंड विज्ञान स्वरूप है एक आरोपित वस्तु के अनुरूप भावना है और आत्मतत्व स्वभावता चिद रूप है प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का तीसरा नियामक कौन है दुख का भय और आनंद की भावना दुख प्राप्त क्यों है दुखप्रद अनात्म वस्तुओं में अहमता ममता के कारण और आनंद की भावना क्यों प्राप्त है क्योंकि नवारे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति आत्मा पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है मैंने किसकी व्याख्या की असतोमा सदगमय तम सोमा द्योतिर्गमय रमा अमृतम गमय हे प्रभो मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ असत मृत्युग्रस्त अनित्य है उसके चपेट से मुक्त होकर नित्य मृत्युंजय होकर शेष रह सकूँ जो कुछ अचित जड़ अज्ञान अज्ञता है उससे पिंड छुड़ाकर अखंड विज्ञान स्वरूप चिद्रूप होकर शेष रह सकूँ जो कुछ दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप है उससे विमुक्त होकर अखंड आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूँ गाढ़ी नींद में आत्मसहिष्णुता प्रदान करने की क्षमता है अगर विचार करें जागृत दशा में तो मृत्यु के भय की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है साथ ही साथ कामक क्रोध लोभ मोह शोक ये जितने मनोविकार हैं उनकी पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है और दैहिक दैविक भौतिक तीव्र तापों में किसी ताप की गति गाढ़ी नींद में नहीं है हम अपने आत्मा स्वरूप के अत्यंत सन्निकट पहुंच जाते हैं गाढ़ी नींद में उसी का यह चमत्कार है तो हमने कहा इस ढंग से अगर समझाएंगे आर्थिक दृष्टि से भी मैं दो मिनट और इस प्रश्न के उत्तर में देना चाहूँगा या लेना चाहूँगा सुनिए आर्थिक दृष्टि से भी मैं दो प्रश्न उपस्थापित करता हूँ परोक्ष विधा से पूरा विश्व उसका उत्तर दे दे ठीक से तो मुझे प्रसन्नता होगी एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जिसमें हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो जान गया सुरक्षित हो तो आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है और जो अभी व्यवस्था चल रही है एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना कीजिए हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो स्वाभाविक ही वहाँ पर क्या होगा आर्थिक विपन्नता प्राप्त होगी अनावश्यक विषमता प्राप्त होगी अर्थ की दृष्टि से भी भौतिकवाद तुच्छ है अब थोड़ा दीजिए विचार कीजिए भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का फल क्या हुआ ऊर्जा के चार स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन ये चारों के चारों वर्तमान समय में महायंत्रों के माध्यम से विकास को क्रियान्वित करने के कारण भौतिक विधा से विकास को परिभाषित करने के कारण कुपित हैं क्षुब्ध हैं विकृत हैं पृथ्वी कुपित है क्षुब्ध है विकृत है जल भी कुपित है क्षुब्ध है विकृत है तेज भी अग्नि वायु भी ऊर्जा के सारे स्रोत विकृत हैं विक्षिप्त हैं <coughs> कुपित हैं क्षुब्ध हैं लेकिन हमारे यहाँ जो विकास को परिभाषित किया गया बेंगलोर देखिए महानगर बनाएंगे ज़्यादा स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो क्या होगा वन का विनाश होगा पर्वत का विनाश होगा जलाशय दूषित हो जाएंगे और महानगरों में निवास करने पर न शुद्ध गंध की प्राप्ति होगी न शुद्ध रस की प्राप्ति होगी न शुद्ध रूप की प्राप्ति होगी न शुद्ध स्पर्श की प्राप्ति होगी न शुद्ध शब्द की प्राप्ति होगी न शुद्ध मुस्कान संभव होगा न शुद्ध मनोभाव संभव होगा न शुद्ध मिट्टी सुलभ होगी न शुद्ध पानी सुलभ होगा न शुद्ध प्रकाश सुलभ होगा न शुद्ध पवन सुलभ होगा न प्रचुर आकाश सुलभ होगा तो ये है विकास है या विनाश महानगरों में निवास करेंगे तो संयुक्त परिवार टिक ही नहीं सकता है संयुक्त परिवार जब नहीं टिकेगा तब कुल कुलवधु कुलवर देवता कुल गुरु कुलाचार इन सब का लोप हो जाएगा तो विकास के नाम पर मनुष्य को संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना दे हर दृष्टि से समझाइए अपने बच्चों को स्वयं समझने पर तो समझा सकेंगे ना हर दृष्टि से बताइए कि वर्तमान जो भौतिक विधा है वो बिल्कुल विश्व के लिए प्रलयंकर है आधुनिक वैज्ञानिकों ने घोषणा की है पूरे विश्व ने अज्ञता के वशीभूत होकर जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प प्रारंभ किया है अगर इस प्रकल्प पर विराम नहीं प्राप्त होता तो मानव सृष्टि कुल तीस वर्षों की रह गई है वृक्षों की सैकड़ों प्रजातियां लुप्त हो गई गीध की प्रजाति लुप्त गीध का दर्शन भी अब नहीं होता हंस का दर्शन कहाँ से होगा स्थावर प्राणी जंगम प्राणियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं अब मनुष्य की प्रजाति भी कुल तीस वर्षों की शेष है इसलिए हमने कहा इस प्रकार से सनातन धर्मियों के यहाँ भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा विवाह न्याय सारे प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट न्याय की बात ले लीजिए नमूना देता हूँ एक सुपारी एक यज्ञोपवीत जनेऊ एक किलो अनाज ले जाओ न ले जाओ एक रुपया ले जाओ न ले जाओ गांव में धर्मज्ञ ब्राह्मण होते थे उनके पास व्यक्ति लेके जाते थे पाप को उचित जगह प्रकट करने का मनोबल था पुण्य को छिपाने का पाप को छपाने का आज उल्टा हो गया न्याय कैसे मिल सकता है हर व्यक्ति पुण्य करे या न करे पुण्य को छपाने का प्रभाव प्रयास होता है पाप को छिपाने का प्रयास होता है स्वयं जाते थे पंडित जी बीस मिनट में पच्चीस मिनट में जो न्याय दे देते थे प्रायश्चित बता देते थे पश्चाताप बता देते थे वो न्याय आजकल 25 वर्ष लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे दौड़ते रहो नहीं मिलेगा समय की हानि समझ गए शील की हानि संबंध की हानि और संपत्ति की हानि फिर भी अगर न्याय मिल भी गया तो शासन तन उसको क्रियान्वित नहीं होने देगा हमने बताया ना भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय और एक कहते हैं एक हजार दिव्य कुमारी कन्या हो सबके शील की रक्षा होगी अगर सनातन धर्मी हम हैं तो गोत्र का ध्यान रखना होगा वय का ध्यान रखना होगा होगा या नहीं कुल आदि का ध्यान रखना होगा ब्राह्मण का मन क्षत्रिय का मन ब्राह्मण की कन्या पर कभी जा ही नहीं सकता दुष्यंत अगर ये कर्ण ऋषि जो ब्राह्मण है ब्रह्मचारी हैं सचमुच मुनि की बेटी होती शकुंतला तो मुक्षत्री का मन ब्राह्मण की बेटी पर कभी जाता ही नहीं महाभारत पढ़िए और कालिदास का काव्य पढ़िए सनातन धर्म में विवाह की जो प्रथा थी उसमें देवियों का लड़कियों का शील सुरक्षित रहता था और रेड्डी कांड जो हुआ डॉक्टर का वो नहीं होता था हर दृष्टि से धर्म की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि से काम की दृष्टि से मोक्ष की दृष्टि से नीति की दृष्टि से अध्यात्म की दृष्टि से सनातन हर गतिविधि दिव्य है अब ये है मुद्रा है या नहीं हमारे ऋषियों ने जो मुद्रा का आविष्कार किया उसमें भी कितनी दार्शनिकता है कितनी वैज्ञानिकता है इसमें भी चमत्कार है तो हमने संकेत किया हर दृष्टि से विचार करने पर बालकों को बालिकाओं को बन बचपन से दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक तीनों धरातल पर सनातन सिद्धांत का प्रशिक्षण देंगे वैज्ञानिक दृष्टि से दार्शनिक दृष्टि से व्यावहारिक दृष्टि से तो बहुत ही वास्तविक बनेंगे अपने लिए राष्ट्र के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होंगे एक प्रश्न और